Y señores, En la campana, ya es la hora de pelear Voy en busca de ese sueño que le prometí a mamá Sorry, deje de jugar y enfocado para entrenar Lanzando combinaciones para noquear a rival Mira, no voy a frenar, sigo puesto y sin dudar Representando a la 23-9 en todo lugar Pegándole ese costal, pensando solo en ganar No es decisión unánime, es puesto por knockout Mira, no voy a frenar, sigo puesto y sin dudar Representando a la 23-9 en todo lugar Pegándole ese costal, pensando solo en ganar No es decisión unánime, puesto por nocaut ya los veo No me ando, yo levanto ese trofeo Me volví adicto a llegar a lo que creo Lo que quiero, dejo todo tres minutos Con los guantes un deseo Nací para pelear, dejo mi vida en el coliseo Ya los veo, no me yo levanto ese trofeo Me volví adicto a llegar a lo que creo Lo que quiero, dejo todo en tres minutos Con los guantes un deseo Nací para pelear, dejo mi vida en el coliseo Sigo pues sin, sin dudar Representando a la 23-9 en todo lugar Pegándoles de constar Pensando solo en ganar No es decisión unánime Puesto por nocaut